lang yan for na purpose na mapaingat, kundi para din ma-sanitize na din sa Okay. So, pwede nyo din in-out dito yung mga baso, di ba? Lalo na pag hindi naman gamit ang bibig. So, pwede nyo din. Then, ito yung semi-automatic or automatic uh, control switches. So, pang-control ito sa flow ng water ah, at uh, pressure na ipoproduce ng group head para makapag ito yung group head or grooving natin. Kung saan inilalagay itong support uh, of heater. So, dyan siya nakatouch. Okay? So, ito yung parteng mga maiinit ha. Kasi minsan pag nakadikit kayo, nabibigla, nabibitaw ng baso. Ito, ito, tsaka ito. So, pag nagamit na to, mainit na to ha. So, avoid touching these parts kasi sobrang init dito lang sa harbor, ang hawak natin ha, para hindi kayo napapasok. Once kasi na pinarage mo na siya, sobrang bilit na natin. Yung stainless na barbers. Okay, so ito yung steam wand natin. Ito yung steam tip na sinasabi ko na tinatanggalin. Pwedeng tanggalin pag naglilinis. So, pati yan, tinatanggal, kinukuskus. Tapos, um, binababad ito dun sa cleaning chemical para matanggal yung mga milk nakadikit dyan sa ilalim. Kasi pag uh, ah, pinurge natin siya, hindi lahat ng uh, excess na milk natatanggal. May naiiwan pa din doon sa loob. So, yun yung kapag sobrang init, tumitigas at naluluto siya doon, nagiging brown. So, yun yung namamaho kapag hindi nalinis ng maayos. Okay? Then, ito ang switch ng hot water dispenser. So, itong water na nagmumula dito, ito lang yung ginagamit natin sa pagsiserve ng hot Americano. So, hindi kayo pwedeng kumuha ng tubig na papakuluan nyo. Kasi ito lang talaga yung tubig na dapat na i- nilalagay pag nag-serve ng Americano. Kasi ito lang yung standard na init. At saka. Tapos, ito yung uh, steam pressure gauge. At saka ito naman yung group head pressure gauge. Okay. So, makikita natin na ready na to kapag ka naka above 0.5 na siya. 0.5. Oo. Ito naman, pag naka-0 na, uh, makikita din natin na ready na siya. Okay? 0. Mm -hmm. Hindi dapat siya mag-above or what. Pag ginagamit lang sa laro ng mm-hmm. Okay? Then, ito yung drip tray or drainage. Kung saan yung mga waste na tubig dito na pumunta. Drip tray. Then, bababa siya yan sa linis. Ha. Dapat ito yung side glass. Pero, hindi naman siya nagagamit na, di ba ang side glass? Hindi nakikita yung ano po. Alam mo kasi yung water level. Ah, hindi kasi ito naka, oo, hindi kasi tayo nakadaran ka sa, ano, sa source, water source. Dahil yung particles ng tubig nito, tapos yung sensor, ay hindi ko kaya ng shape. So, nagkakaroon ng problema yung mga machine. Sabi ko, Namimili siya ng tubig nun. Oo. oo. Ah, dapat kasi ang tubig na gagamitin sa espresso machine ay filtered. So, para matanggal yung mga Particle. particles na hindi kailangan so, para sa pag-provide. Ang para sa paggawa ng is- Balik po mo lang wala ng tubig. Then, ito yung on and off switches. Ito yung general ah, switch on. Ito yung pang-on natin. Ito, para pumasok na yung pressure dito at saka dito. Pag hindi mo to inon, uh, hindi naman to magagamit. Kasi ito yung Dapat ma'am sabay po. Una ito, after mga 5 seconds saka ito okay. i-on. Okay? Ah, after, pagka una ito, after 5 seconds ito naman sa Oo. Hindi yan sasabay na gaganunin mo. Unahin ito, tapos mamaya-maya saka mo ito. Itong cup warmer naman, ito pang switch to dito sa cup warmer. Pero uh, in-off na siya ng mismong technician kasi automatic na kapag naka-on na yung machine, automatic na, na siya. Oo. So, hindi na kailangan na i-on yung performer former natin. Then, sa grinder naman tayo. Ito naman yung doser grinder. Ito yung ka-partner talaga nitong uh, espresso machine. So, ang produce nitong grind is for espresso machine lang. Pero pwede ka naman mag-grind dito hanggang course, pero ideal lang talaga to para dito. Nice price. Kaya meron tayong burr grinder na para lang talaga sa buhay. So, ito yung coffee bean hopper. So, dito nilalagay yung coffee bean. Okay? Then, adjustment setting. So, dito mo i-adjust kung anong klaseng grind ang gusto mo na ma So, since ito ay for espresso machine lang, nakaset lang siya 5, para ang magagawa niya lang is fine grind, which is ideal for espresso machine. Okay? Yes, ma'am. Then, after na mag-grind na itong coffee bean, papasok na siya dito sa ground coffee dosing unit. So, dito na papasok yung ground coffee. Then, pag-dispense sa kanya, ang switch na para sa dispensing is itong doser handle or handle. dosing lever. Ah, dosing lever. Oo. Handle siya. Dosing handle. Pag-dispense. Then, ito naman ang tinatawag nating Porta filter rest. Oh, yun lang alam ko. <laughs> Porta filter rest. Bakit sa porta filter ah, rest? Ah, Kasi, ganyan may papatong yung porta filter pag magdi-dispense ka ng ang good quality na coffee na mapuproduce mo kapag ka yung coffee ground coffee mo dito is 30 minutes lang pag nag-exit ng 30 minutes panis na yung ano yung coffee kaya ang yung, ang gagawin natin per scoop, scoop lang tayo. So, ah, okay. per student, apat na scoop lang nilalagay mo. Mm. Ayan. So, yun lang yung i-consume mo na mag-prepare ng espresso. Pag naubos mo na yun, diligan mo. Diligan mo. Ito yung uh, built and tamper. Ito yung sinasabi mo. So, dito mo itatamp. Pwede mo ditong itamp yung coffee. Mm-hmm. Pero, hindi natin ito kasi, kasi nag-training pa lang tayo. Ito lang yung gagamitin tayo. Mm-hmm. Ito ay mostly ginagamit ng mga Catch tray. So, yung catch tray naman, siya naman yung mga tagasalo ng mga dinuro siya. Mm-hmm. Tagasalo siya ng excess na coffee na hindi nag-shoot sa porta filter. Yung coffee dito, pwedeng ibalik dito kung hindi pa nabasa. Pero pag basahin na, waste na dyan na sa box. Snack box. Okay. Then, ito naman yung switch niya. On and off switch. Dito. Then, dito yung motor niya. Ito naman yung coffee bean hopper Pag naka ganito siya, ma-remove mo siya dito and matik naka-close yung Opo. ilalim niya. Ibig sabihin niyan, hindi na maulalaglag yung mga beans. Kapag ka naman naka ganito siya, okay. naka-open naman yun, pero hindi mo siya matatanggal. Okay. Machine for serving mag-extract muna kayo dyan ng 2, dalawa, tig isang shot yan. Ika-calibrate nyo kung uh, yung grinder nyo ay nakakalibrate yung grind niya na para sa espresso machine and yung inyong coffee din ay nakakalibrate din dapat yung ground niya. Okay, para makaproduce lagi ng good shot. Kasi syempre, ang ang ano ng ano ng customer is quality ng product. So, dapat masasatisfied. Then, isa din sa reason kung bakit nag-pre-extract tayo dyan sa espresso machine is nag-backlash tayo kahapon gumamit tayo ng delta. Yun yung sinasabi ko sa inyo na may pre-extraction tayo before ng uh, pag-extract para sa pag-serve. Para yung, if ever man na may mga excess na sa mga mundyan, natatanggal na. lahat ng spaces. So, ang ginagamit ko lagi na pang, ano, pang level ng coffee, kasi kailangan natin i-level yung coffee. Ito, pero pwede kayong gumamit ng spatula. Okay. Pwede pwede na natin tong gamitin na pang level. Ayan. Para ma-level yung coffee. So, kailangan natin tanggalin yung mga nasa tenga-tenga niya. Opo. Yung mga excess. Una, ang gagawin lang is, ipatong lang muna para ma-level lang siya. Tapos, pwedeng Ganun-ganun lang yan. Then, tam, saka mo lalagyan siya ng pressure. Ilang kilogram yung kailangan na i-pressure? 15, di ba? 15 to 25. 15 to 25. Kasi ako, kilogram. So, ayun. Bigas na lang yun ni eh, ma'am. Um, pag dump nyo, dapat even yung pressure. Hindi hindi pwedeng tabingi kasi minsan ang pressure ng ibang ano dito lang sa tam lang. So ang nangyayari tagilid. Hindi pantay yung pinaka good shot niya is 25. Yun talagang pinaka good shot. Pero good shot na din yung 20 uh, ah, between 20 to 30. Okay. Uh, second. So ang pagbilang natin kapag wala tayong timer is 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005. Ganun. So pwede kang mag-isip sa <clears throat> ay magbilang sa isip. Sa isip. Pwede din gumamit nung time. Ah. pwede kayong gumamit either dito or dito na ano ha, na tawag nito na group head. Bago gamitin ipo first lagi ha. 1001 magpapatay ng ano? Oo. Ah, okay. Kasi semi siya Semi-automatic. Semi-automatic. So, ayan na, yung ah, coffee. Crema. Crema. So, 10 seconds lang makikita yung solution suspension. Kapag ka nag lagpasan ng 10 seconds, wala na, clear na lang siya. Yun. So, ang good shot ay ah, nagstay lang siya for 10 seconds. Kaya nga mahahalata nyo yung mga nag-order ng isang shot ng espresso, ginaganan lang. Mm-mm. Parang alak lang siya, isang shot lang. Yun. Okay. Kasi doon mo matitikman talaga yung ano, yung creaminess ng coffee. Doon mo matitikman yung flavor niya. Ayan. Then ang crema niya itong sa ibabaw. So ma malalaman natin kung fresh yung coffee kapag ka may crema. Pag walang crema, ibig sabihin, panis na yung panis na. Okay? Panis na. Within 30 minutes lang ang ano. Ang uh, yun sabi mo. Dito, 30 minutes. Ay, okay. Na nag-grind. Kapag dito naman, 8 hours lang dapat siya nag-stay. Yun. Kung halimbawa yung coffee mo, pag na-open mo na siya, um, may proper storage ka, aabot ng 7 days. Kapag ka naman, kapag ka grind yun, kapag ka naman buo, 14 days. Pwede mo siyang i-keep. Pero naka-proper ang ano. Once open yun na, ah, once open. Kung ano saan agad duha, tanggal agad. Oo. Anong pag Tapos purge lang siya ng ganyan. Hindi ito hinuhugas ang purge pagkatakta, ito, ito yung gamit niya. Pupunasan lang natin para yung oil niya, oil, coffee oil na yun ah, mm-hmm. yun na yung ano, parang pinaka ano, ano. dito. Oh, siya yung papalit sa pinag... Oo. Pero pwede rin yung black binabrush. Ah, basa kasi yung coffee natin. Eh. Mm-hmm. So, kailangan talaga pupunasan siya ng tuyo din na ano. Yes. Kaya nag-order tayo ng freshly uh, roast. Tapos dapat freshly grind. Kaya nga tayo nag naglalagay lang ng 4 scoops Yun. para pag-grind mo, yun na yung extract mo. Para fresh na fresh talaga yung Yeah. melon natin. Okay. Then, yung grinder. So, kapag hindi calibrated yung grinder wala ka na magagawang ano, magandang espresso. Ah. Kung ang machine mo naman ay hindi calibrated din sa iyong grinder, wala pa din. Water source. Kapag ang source ng water yung kagaya ng sinabi ko kanina, na kapag ang source natin, dinirekta natin, may mga particles na hindi Yes, pwede kailangan machine. filtered. And iba din yung lasa kapag ka hindi filtered yung water. So, Kaya bumibili tayo ng mineral, mineral Then, barista skills. Kung hmm. hindi mo alam yung three factors na nakaka-affect sa extraction ng espresso, paano ka makakagawa kung hindi mo alam yung ah, dosing, Oo, kung wala kang skill, thumping, lahat at saka yung grinding. Hmm. Okay? So, kung wala kang enough uh, knowledge sa ganun, still makakagawa ka pa rin ng bad shot. Yes. Okay? Yes. So, yun. Yun yung mga importante-importante sa ating paggawa ng espresso. Espresso pa lang ounce is 120 ml. Mm-mm. Oh. Then, ang uh, ah, 6 ounce naman is 180. 180 ml. Kasi ang equivalent ng 1 ounce is 30, 30 ml. Okay? Yun. Yun lang. direkta sa cup. Di ba alam niyo naman yung kung ilang seconds siya? Yes po. Yeah, ano. So, pwede nang idirekta sa cup. Kung hindi mo pa din kabisado yung pag-extract ng espresso, pwede ka pa din gumamit ng um, tawag na shot glass para Shot hindi ka glass. malito. Pero kasi di ba 25 po yung Oo. good shot. Pwede kang mag hanggang 25. Pero titingnan mo pa din kasi minsan hindi natin tansyado, may uh, over-extraction at saka may under-extraction tayo. Ah, okay. So, maging aware na lang tayo. Tignan na yes. lang natin yung amount ng coffee sa cup natin, ha? Mm -hmm. Okay. So, yan. One, five. pwede na din mag tawag nito mag um, steam ng gatas kasi um, ito 20 seconds yan ay inaabot lang naman ng 10 seconds yes. kaya aabutin ko gagamitin ko muna ba yan? Ikaw kaya mo na ba mag ng latte na hindi mo gumagamit? So hindi ka lang, kahit hindi ginagawa mo. Yung sa mga first try lang ninyo. Ako, ito yung pangramdam ko ng init kasi hindi ko. Oo. Mainit ko kasi. Pag ganun yung buga ng ano, ng... yung unang buga ko nakadikit. Yung mm. pangalawang buga ko is naka angat. Aangat. Okay. kailangan mong ibaba ng kaunti yung steaming pitcher para oo. Ano yung makabilis na. Pag kasi ang hirap tansyahin ng ano kasi ang ang konti ng amount ng milk dito sa steaming pitcher kaya talagang ang hirap tansyahin ng paggawa ng cappuccino. So, i-swirl natin tapos idatang para ma mawala yung mga microphone. Para ang matitira lang is yung microphone. Kasi ang inaano natin, ang ina-achieve natin is makaproduce tayo ng microphone. So, ito naman, medyo lubog siya. Ay, latte ito. Medyo lubog? Oo, yung ano niya. Palubog naman to. Palubog? Oo, kasi hindi siya kailangan ng... Lalo ng ano Oo, hindi naman niya kailangan ng maraming... Parang binuil mo Uh, may foam pa din siyang kaunti, pero hindi siya ganun kadami kagaya ng cappuccino. Hindi din naman siya kaunti kagaya ng flat white.